明天要跟朋友一起去法国东南部的小镇，那在里昂的东南边，然后那边算是山区，所以就可以看到山，然后希望有雪。第一次去那边，还蛮期待的。 去看吧。 我不要，我想走路下山。我不要，我不要走路下山。 宁夏的第三大城。you. 快了，还没快吗？还是还是这么快？是不是因为你背对着？热了，我耳鸣了，我也耳鸣了。哎，我觉得上去好像比较快。我觉得好边好漂亮。不怕了，两位，你看两个男子，感觉比你们更怕。 C'est pour, euh, pour 26 ans de la, la maintenance euh, pour euh, c'est 去看日出，结果天空已经亮了。